saluton al cio e vo dia via dio dia de nove mi esas la esperanto domo esas la pizza nocto estas sabate kaj kiel vi povas vidi a eh, kelka esperantisto jam esas ĉi tie kaj eble vi povas aŭdi sed plu vegas tuente ekstere ĉu vi aŭdas tion tio esas la tondro mi nun fakte volas montri ĝin al vi rigardu al ĉi tio Do kiel vi povas vidi la Esperanto mafio kreskas kaj kreskas kaj tre baldaŭ ni regos la tuton de Sidnejo. Do pli kaj pli da esperantistoj komencas alveni, sed malbonŝance por ili, ili ne havas ombrelojn do <laughs> ili estas tute malta kaj. <laughs> Li forigas la evidenco. <laughs> ĉu ni estas en la Esperanto do aŭ ĉu ni estas en la geja pornografia filmejo? Do la Esperanto leciono ĵus finiĝis kaj kiel vi povas vidi, ni nun sidas ĉirkaŭ la tablo kaj ni diskutas la fakton ke la leciono finiĝis, sed nun komenciĝas la seksrondo. rondo. Kai tie estas mia Israela amiko, kiu estas ĉi tie por komenci novan teroristan atakon kontraŭ la Esperanto domo. Ĉar mi famas vidi ke li kovras la vizaĝon. Kai vi jam bone konas ŝin, ĉar mi jam filmis eh, ŝian vizaĝon, kiam ŝi kiam ŝi estas dormanta, ŝi ne scias pri kio. <laughs> Do la lezione per progresinto i est ci tie. Se la lezione per comenzanto i est ci tie. Do mi i tie nun per Jenny kai Chagreni la tutan grupon Yen la feca musica staro. Yen per Kaiacho. Yen la Chagnudo, Chagnud Clubo. Do mi amico Kaia. Just sieges mit per io nova. Oh, di vos lautigil musica. Ci tiu a faris pornografian filmon en Facebooko. Li filmis jen, kai li sin masturbas, kai tiem lia patrino en la chambron. Dum li sendis jen au... Dum li tui sendas jen alla interneto. Qui al sendo al... Recta el sendo. Mark Zuckerberg estis la unua uh, spectanto. Anecta metodo. Anecta metodo. <laughs> Anecta metodo. Diru al mi kion vi povas diri en Esperanto. Tell me what you can say in Esperanto. Mi estas Tyson. Kai kion alian? What else? Say mi ŝatas fromaĝon. Mi ŝatas? Mi ŝatas fromaĝon. Fromaĝon. Yeah, that means I like cheese. <laughs> Rigardu Kion tiu infano, nu, li never estes fano. Eh, li estes fano, knabo, al portis al mi. Li presentis ci tion, gi estes ludilo, sed facte, gi estes... Kiel nomi gen angle? Nakubasta? Nakubasta por infanoi. <laughs> Ragardu, via dio. Li habes orso. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Ok. Dio, non deve Do nun, ni estes je la fino de la nocto, ca mi multe ludis kun la infano, ca eble vi povis vidi ca mi svitis, iomete Do, tio ho esos io, se vi shatis citi un filmeton, vi si es cion videos, fa di shatu gin, disco gin, abonu mian canalon, se vi ancora ne abonis, ca mi viros vin cioin, en la veronta filmo. Ca se vi ne estos tie, ni trovos vin.